Черный ворон кричав под ліловою тучей, Тебя повстречал царстве осени жгучей. Ты сама подошла изо всякого зова, Тихо произнесла сокровенное слово, Ледяной поцелуй, неживая улыбка, Что с тобой растолкуй, серебристая рыбка, Без утайки скажи, где надежды блуждают, Неужели миражи твой родник окружает. все клады на дне, где и камушка нету, Ты доверила мне сердце слов на монету. Расплатиться могу за кредит рассрочку, Не останусь в долгу в эту темную ночку. Ничего случая не тот, не о шалостях речи, Скоро вечер придет и тоской обеспечит на блин потакал я соблазны, от которых душа стала облаком красным. Осень грусти слуга развивает все грезы, до голов в ногах раздевает березы. Ты горишь, я горю, наши чувства взаимны, а зови, подарю миру новые дни. Ведь Бог меня наказал за бесстыжие власти, нет, нет радости в глазах звезда гаснет, Упадет невзначай на кривую дорожку, Помоги, выручай, протяни ладошку, Как пушинка на ладонь твоей сядет, И вернется весна, наш запущенный садик. Откровений не бред, ни звонок издалеча, Никому не во вред наша странная встреча. Обнялись, да зашлись, и следа не осталось, Лишь небесна высь потревожена налость, Редкие слезы и льют в несгораемом храме. Высудачат, пришлют колесницу с ананой Ты покуда поплачь, ждать осталось немного. Чу очнулся трубач, что дремал у порога. Он еще не трубит, но труба наготове, Смотри, исчерпан лимит. На земные любовь